Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anggara. Kali ini aku bakalan ngasih tutorial bagaimana cara mendownload Pokemon Fire di Android. Ya, sesuai judul aku akan uh, ngasih tutorial bagaimana cara mendownloadnya. Pertama kalian buka browser. Ya aku saranin sih pakai C browser biar cepet aja downloadnya. Terus kalian tulis saja download Pokemon Fire Nah kalau udah kalian scroll ke bawah terus kalian cari yang namanya uh, ini uh, roms romsmania.cc. Oke kalau udah kalian klik terus kalian download aja scroll ke bawah terus kalian cari tombol download terus kalian klik download habis itu kalian tunggu beberapa saat sampai muncul nah kalau formatnya masih APK kalian batalin aja caranya gimana kalian pencet aja X ini terus gimana cara downloadnya bang nah kalian tinggal pencet aja klik here nah baru muncul ini file yang aslinya nah kalian download aja di situ dan tunggu sampai selesai Oke, terima kasih menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!